に寄り添って私はつぶやく些細なことなのに傷つけ合ってた大切なものほどそばにあると 少しずつ縮まっていたはずだったのにだけど私は